Здравствуйте! Сегодня 22 октября. До этого времени уже были и ночные заморозки, которые температура опускалась ниже 2 градусов. Сегодня до обеда было около 3 тепла. Сейчас, конечно, на солнце где-то около 5 тепла. Но виноградник, как мы видим, листья не сбросил. Это вон там. Подальше я лист уже сам поскидывал. Что для этого необходимо, чтобы ускорить процесс уложить виноград на землю до заморозков? Потому что если морозы начнутся, то соответственно будет лоза гнуться и будет трескаться, что можем мы повредить лозе. Поэтому, чтобы этого избежать, необходимо укрыть ее до заморозков хотя бы положить до заморска а укрыть, можно, когда и морозы будут, ничего это страшного. Сейчас мы будем просто вот эту зелень обрывать. Вот обрываем вот эту всю зелень, вот подобно как здесь я уже побрывал зелень, вот оголили все. Освобождаем от усиков, все, потому что усики уплетаются все и будут потом мешать удаление лос, вырезки ее, потому что когда мы будем вырезать ее на зиму, чтобы положить, усики эти будут цепляться. И поэтому спира мы освобождаем от листьев, а потом будем делать обрезку. И зеленые все сразу вот это освобождаем побеги зеленые, листья освобождаем. Зеленые такие побеги, их сразу вот можно вырезать, они все равно толку с них никакого нету доходим вот до какого места, вот тут все, дальше там делать нечего, потому что она не вызреет. Но а все равно погибнет и еще своим разложением даст и другим э, загнивание лоза. Поэтому лучше это избежать. Освобождаем от скобок. Скобки у меня вот простые, вот так наглядно мы сейчас увидим. Вот. Я обыкновенно так с проволочки делал. Вот. Раз, защелочка такая. Освобождаем ее и она свободна. Вот это хорошая защелочка, так, с полиэтилена не так, полиэтилена они как-то не то. А металлические есть металлические все равно. На лет 8-10 хватит их. А, там новые можно будет взять, а может и на больше хватит. Вот эти зеленые побеги, которые не вызрели, мы их спокойненько обрезаем. Обрезаем косынку, делаем от почки. Как раз обрезали, все. Это потом освобождается вот так оно. От глаза все равно она не вызреет. Зачем ее зря удерживать? И так все остальное будем вот это обрезать. Обрезаем аккуратно, ускориваем процесс для того, чтобы потом положить эту лозу на землю. На землю мы положим, а укрывать, когда уже будут морозы, тогда можно будет укрыть, когда мороз уже восстановится. А положить надо заблаговременно. Вот поэтому эту работу необходимо проделать сейчас, лучше пока на улице стоит погода, еще плюсовая, и лозы хорошо поддаются гнутью. Их мы положим, пригнем, пришпилим, так сказать, и они будут хорошо держаться. Здесь будем ее ложить в сторону, отводя от основной шпалеры, потому что в этом году я сделал вот такое вот укрытие, новый вид. Вот. Он уходит от основной столба где-то на сантиметров 30-35 и покрытие укрывное будет материал укрывной, который ложится на поверх, он будет ложиться сюда, непосредственно на эту проволочку. Ну, тут у меня не проволока, а тросик изолированный. И он будет ложиться и конусообразно, вот как здесь уже сделано, сюда ляжет лоза, а это будет, соответственно, укрытие. Здесь с одной стороны землей осыпется, а здесь придается чем-нибудь деревяшкой или металлическими предметами или кирпичом что угодно. А та сторона должна быть свободной, чтобы в любое время, если нам понадобится, ее раз открыл и все. Одну сторону можно наглухо засыпать землей. Здесь будет ложиться виноградные лозы. Под них, под лозы мы делаем обязательно подкладочки, чтобы вода тала, когда будет весной, чтобы она не замочила почки. Ну, у меня тут и так возвышено, я здесь сделал вот канавочку такую, потому что я сюда землю брал, и здесь мне на 15 сантиметров выше, где лозы вода сюда и так она не доходит. Но ну, я все равно для подстраховки еще делаю поперечины, чтобы глаза не поломалась, лучше заблаговременно ее положить на землю. Ну вот и все. Думаю, что это видео кому-нибудь было полезным. Подписываемся на канал, кто желает получать известия о добавленных новых мною видео. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.